कुंडी मत घर का और आजा सीधा अंदर आ सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम टोर जा जा जान छड़ मेरी लाना देना तो कुछ नहीं